पर्लको if and if else conditional statement spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौ इफ स्टेटमेन्ट र पर्लमा इफ एल्स स्टेटमेन्ट म उबुन्टु लिनक्स 12.04 अपरेटिङ सिस्टम र पर्ल 5.142 प्रयोग गर्दै छु म एडिट टेक्स्ट एडिटर पनि प्रयोग गर्नेछु तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईसँग पर्लको भेरिएबल र कमेन्टको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ पर्लमा फर र फर एच वाइल र डु व्हाइल लूपहरुको ज्ञान थप फाइदाजनक हुनेछ कृपया सान्दर्भिक स्पोकन ट्युटोरियलको लागि स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइटमा जानुहोस् पर्लमा निम्न कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु उपलब्ध छन् if if else if else if else र switch यो ट्युटोरियलमा हामी if र if else स्टेटमेन्टहरुको बारेमा चर्चा गर्ने गर्नेछौं पर्लमा if स्टेटमेन्ट कुनै निश्चित कन्डिसन सही भएमा एउटा कोडको अंश एक्जिक्युट गर्न प्रयोग गरिन्छ if कन्डिसनल स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स अनुसार छ if स्पेस खुल्ने ब्राकेट कन्डिसन ब्राकेट बन्द गरौ space open curly bracket enter condition सही हुँदा एक्जिक्युट गर्नुपर्ने code semicolon enter curly bracket बन्द गरौँ इफ स्टेटमेन्ट भित्रको कोड कन्डिसन सही भएमा मात्र एक्जिक्युट हुनेछ अब इफ स्टेटमेन्टको एउटा उदाहरण हेरौं टर्मिनल खोलौं र टाइप जी गरौँ gedit conditionalblocksपीएल स्पेस एम्परस्यान्ड र एन्टर थिचौं यसले gedit मा conditionalblocks.pl फाइल खोल्नेछ स्क्रिनमा देखाए जस्तै कोड टाइप गरौँ यहाँ हामीले if को कन्डिसन उल्लेख गरेका छौं जसले भेरिएबल काउन्ट जाँच गर्छ यहाँको इक्वल टु इक्वल टु चिन्ह याद गरौँ यो कम्प्यारिजन अपरेटर हो condition count equal to equal to 5 भेरिएबलको काउन्टको मान अनुसार जाँच गरिन्छ जब यो 5 बराबर हुन्छ इफ ब्लक अन्तर्गतको कोड एक्जिक्युट हुनेछ अब फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौं अनि टर्मिनलमा जाउँ तपाई आफू फाइल सेभ गरेको डाइरेक्टरीमा भएको पक्का गर्नुहोस् कुनै पनि कम्पाइलेसन वा सिन्ट्याक्स एरर जाँच गर्नको लागि तलको टाइप गरौँ पर्ल हाइफन c conditionalblocks.pl र इन्टर थिचौ टर्मिनल विन्डोमा निम्न लाइन छ conditionalblocks.pl सिन्ट्याक्स ओके त्यहाँ कम्पाइलेसन वा सिन्ट्याक्स एरर नभएकोले हामी पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्न टाइप गर्छौं पर्ल conditionalblocks.pl र इन्टर थिचौ निम्न आउटपुट टर्मिनलमा छ I am inside if statement. पुनः gedit मा जाऊ वैकल्पिक रूपमा हामी माथिको if स्टेटमेन्ट यसरी लेख्न सक्छौं प्रिन्ट स्पेस दोहोरो उद्धरणमा I am inside if statement slash n दोहोरो उद्धरण बन्द गरौँ स्पेस if ब्राकेट खोलौँ dollar count space equal to equal to space 5 bracket बन्द गरौँ सेमिकोलन अब इफ एल्स स्टेटमेन्ट हेरौं यो स्टेटमेन्ट युजरले एक्जिक्युट गर्न चाहेको समयमा प्रयोग गरिन्छ कन्डिसन सही भएमा कोडको एउटा अंश र कन्डिसन गलत भएमा कोडको अर्को अंश इफ एल्स कन्डिसनको सिन्ट्याक्स निम्न अनुसार छ if space open bracket condition close bracket space open curly bracket enter the json code को अंश semicolon जुन if condition सही भएमा execute हुन्छ enter the json curly bracket बन्द गरौ space else space curly bracket खोलो enter the json अर्को कोडको अंश semicolon जुन condition गलत भएमा execute हुनेछ र इन्टर थिचौ कर्ले ब्राकेट बन्द गरौ अब फेरि हामीले पहिले नै gedit मा बनाएको conditionalblocksपीएल फाइलमा जाऔं काउन्ट मा 4 राखौ अनि इफ को अन्त्यमा स्पेस टाइप गरौ एल्स स्पेस कर्ले ब्राकेट खोलौ इन्टर थिचौ प्रिंट स्पेस दोहोरो उद्धरणमा I'm inside else statement slash n दोहोरो उद्धरण बन्द गरौँ सेमिकोलन इन्टर थिचौं र कर्ली ब्राकेट बन्द गरौँ यहाँ भेरिएबल काउन्ट मा 4 राखिएको छ तर काउन्ट भेरिएबलको मान 5 सँग मेल खाँदैन त्यसैले इफ ब्लक अन्तर्गतको कोड एक्जिक्युट हुने छैन त्यसको सट्टा एल्स ब्लक अन्तर्गतको कोड एक्जिक्युट हुनेछ अब फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौं अब टर्मिनलमा जाउँ र कम्पाइलेसन वा एरर जाँच्नको लागि पल, हाइफन c conditionalblocks.pl टाइप गरौँ अब एन्टर थिचौं तलको लाइन टर्मिनलमा देखिनेछ कन्डिसनल ब्लक्स.pl सिन्ट्याक्स ओके त्यहाँ कुनै कम्पाइलेसन वा सिन्ट्याक्स एरर नभएकोले हामी अब पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्ने गर्नेछौं टाइप गरौ पर्ल conditionalblocks.pl र इन्टर थिचौ टर्मिनलमा निम्न आउटपुट देखिनेछ I am inside else statement संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं पर्लमा इफ र इफ एल्स कन्डिसनल स्टेटमेन्ट नमुना प्रोग्रामहरुको प्रयोगले यहाँ तपाईको लागि कार्य छ it is an open source language print गरौं जब घोषणा गरेको भेरिएबलको मान पर्ल हुनेछ नत्र भने it's a proprietary language print गरौं तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीका लागि contact@spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken tutorialorgnmeict आशा छ तपाईलाई यो ट्युटोरियल उपयोगी भयो म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार